اهلا وسهلا فيكم متابعين تركيا شقه الاحلام باستديو تي دي اي بهذا الفيديو بدنا نتكلم عن مشروع كثير مميز آه، مثل كل مشاريعنا المميزه بس هذا المشروع فيه تميز زياده شوي انه هو في منطقه باشا شهير اسطنبول القسم الاوروبي وهو عباره عن آه، اوتيل آه، وريسيدنس وسكن فيه ضمان عائد ايجاري عالي واخر مشروع في المنطقه ممكن يكون قيد الانشاء يعني حاليا ما في بالمنطقه مشروع قيد الانشاء اللي هو موجود فيها فالمشروع اسمه ريسيدنس ان آه، ديلوكسيا بدنا نتكلم فيهم مع السيد ميتيمبي بهذا الفيديو ان شاء الله بعد المقدمه Ee, Mitin Bey teşekkür ederim. Ee, hoş geldiniz. Rica ederim, hoş bulduk. Ee, sizin proje, e, biz biraz Arapça, biraz e, şey anlattım. Yani Bahçeşehir özel bir, bir bölge. Evet. Ve inşaat halinde kira garantisi var ve değişik bir proje. Böyle evet. bir şey anlattım. Ben de biraz bilgilendireyim projeyle alakalı. Proje çok fazla avantajları olan bir proje. Bölge tamamen oturmuş, tüm projeleri bitmiş bir bölge. Bölgede devam eden tek proje burası. İnşaatı devam eden tek proje. Bu yılın sonunda da teslim edilecek zaten. O da bitmeye yakın bir proje. Sizin de video ve görsellerde görebileceğiniz gibi projenin tamamı, tamamına yakını bitmiş durumda. Şu an sadece ufak ince işleri kalmış durumda. Hı hı. Projeyle alakalı bilgi vermek gerekirse biraz önce de bahsettiğim gibi bölge tamamen bitmiş ve oturmuş bir bölge olduğu için bölgede birçok özel okul, birçok e, hastane. Arap okul var galiba. Evet özel okul var, Arap okul var. International Schools dediğimiz. E, bu tarz okullar mevcut. Dediğim gibi büyük bir ölçüde oturmuş bir bölge olduğu için e, sosyal olanakları ve aşırı derecede gelişmiş imkanlar mevcut. Hı, tamam. Ben orada zaten biraz gezdim e, açık söyleyeyim yani orada çok güzel, çok sakin bir yer. Evet. Ama e, AVM görmedim yani en en yakın AVM size. E, en nedir? yakın AVM Akbat AVM. Akbat, Akbat AVM en yakını. Bölge özelinde biraz gölet manzarası olması, göletin çevresinde olması biraz daha sakinliği e, isteyen, aile, aile, konsept aile konseptine yaptılar. daha çok fazla önem veren bir e, proje. Hotel apartman konseptinde olmasına rağmen 3 artı 1 daireler, 2 artı 1 daireler de mevcut ailelerin yaşaması için. E, bu yüzden daha sakin, daha aile konseptiyle yapılmış bir proje. Yani sizin proje ama sizin proje ticari bir proje. Yani e, yatırım e, ya da oturmak için her zaman galiba orada yatırım daha çok tercih ediyorlar. Yatırım daha çok tercih ediyorlar çünkü e, kira inşaat halinde olmasına rağmen kira garantisi olan bir proje. Hı hı. Şu an yıllık %7 oranında bir kira garantisi mevcut 3 yıl süreyle. Normalde İstanbul ortalaması %4, %6 iken biz bu projede %7 kira garantisi sunuyoruz müşterilerimize ve yatırımcılara. 3 yıllık süreyle %7 kira garantisine bu e, projeden e, faydalanabilirler. Çok güzel. İnşaat şirketi hakkında İnşaat şirketi hakkında bilgi verelim. İnşaat şirketi, e, te, e, Teknik Yapı inşaat Şirketi. Teknik yapı. Teknik yapı Türkiye'de 47 yıllık bir deneyime ve tecrübeye sahip bir inşaat şirketi. ee, ve rezidans konseptine, Dilakşe ailesine de çok yabancı değiller rezidans konseptine. In rezidans olarak da 20 yıllık bir tecrübeleri mevcut. Ve Dilakşe ailesi olarak şu an 6. projelerini yapıyorlar. Zaten size birkaç tane otel var galiba. E, bu inşaat şirketinin içerisinde 5 tane bitmiş proje mevcut. Şu an bu 6. proje in residence olarak 6. proje. Ee, sizin proje e, galiba bu tarafa e, daha daha var. Ben zaten teknik yapı projesi gördüm bir birkaç yer e, böyle büyük bir tavır var Şişli'de. Evet birkaç farklı yerlerde de görebilirsiniz aynı Hı-hı. şekilde. Atakent Halkalı tarafında da mevcut Hı-hı. teknik yapı projeleri. Ee, birçok dediğim gibi 47 yıllık bir inşaat sektöründe Her firma tecrübesi olduğu için İstanbul'un birçok yerinde e, projeleri mevcut. Maşallah. Tamam mesela bizim takipçileri Bahçeşehir'de birkaç tane proje var. Evet. Neden sizin proje tercih ederler size göre? Hem bölge olarak hem proje olarak çok avantajlı bir yatırım fırsatı bizim projemiz. Neden avantajlı bir yatırım fırsatı? 3 yıllık size %7 kira garantisi sunuyor. Hı hı. Aynı zamanda bölge çok oturmuş ve hali hazırda bölge içerisinde sosyal imkanlar çok genişmiş. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi özel okullar olsun, hastaneler olsun. AVM yakında bir Akbat AVM mevcut. Evet zaten Araplar her zaman Akbat'ı Evet Akbat'ı da Araplar tarafından çok tercih edilen bir AVM. Ee, büyük de bir AVM aslında. İstanbul'da evet. büyük AVM'lerinden biri. Bölge olarak birçok olanağı içerisinde barındırıyor. Aynı zamanda gölet manzarası var. Gölet içerisinde aile e, tüm tamamıyla aile konsepti olarak e, başlatılmış projeler. Zaten gölet manzarası çok e, önemli bir şey. Ben, evet. Yani e, e, bu yani gölet olarak e, böyle nasıl yaptılar yeşillik, orman Hı. gerçekten çok güzel. Yani evet. ben oraya çok seviyorum. Projenin etrafında da çevreyi koruyarak da devam eden bir e, yapı anlayışı var. Çevreyi bozmadan, hem gölet etrafını hem de diğer projelerin etrafında da çok fazla yeşil alan görmüşsünüzdür zaten. E, projenin kendi içerisinde de etrafında da yeşil alanı çok fazla mevcut. Proje içerisinde dediğim gibi çok fazla olanak ve avantaj var. E, bu yüzden sizin takipçilerinizin de Bahçeşehir çevresindeki birçok projeye rağmen Rezidansın Dilakşehir projesini seçmeleri kendileri için de avantajlı Zaten olacaktır. Zaten bir şey e, yani kıyaslama için iki bir çeşit çeşit olması lazım. Evet. E ki bir şey yok yani orada. Ben Bahçeşehir bildiğim kadarıyla böyle bir proje yok. Başka. Bu proje Bahçeşehir'de tek bir proje. Evet. Hem kendi konseptiyle tek hem de dediğim gibi Bahçeşehir'de inşaatı devam eden, bu bölgede inşaatı devam eden tek proje. Hı. Bunu neden söylüyorum? Çünkü bölge tamamıyla oturmuş ve tamamıyla bitmiş bir bölge. E, tüm imkanları, tüm projeleri, her şey mevcut. Yaşam tamamen devam ediyor. Diğer etrafta e, insanlar var, diğer olanaklar mevcut. her anlamda bölge avantajlı bir bölge. Anladım. Metin Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür bu ederim. Bu bilgiler için. Yani gerçekten biz bu projeyi çok e, sevdik ve bizim takipçilere inşallah orada e, severler. Teşekkür i̇nşallah, ederim. İnşallah ben teşekkür ederim. نحن كثير بنتشكر متين بي على المعلومات اللي اعطانا اياها بخصوص هذا المشروع، مثل ما سمعتوا هو عنده هون ثلاث سنين ضمان ايجار 7% كل سنه على من قيمه الشقه، فاذا الواحد اخذ شقه بالتقسيط بده يكون قيمتها اعلى فكمان 7% يعني اذا اللي بياخذ شقه بالتقسيط آه، بيكون عائد الايجاري عنده اعلى كرقم لكن كنسبه آه، نفسها اللي بياخذ كاش بيكون عنده السعر اقل ولكن كمان 7% من الضمانه مده ثلاث سنوات، تي دي اي بتمدد هي المده كمان آه، لمده خمس سنوات او 10 سنوات او 20 سنه ممكن تعملوا تمديد لضمان الايجار فقط حصرا طبعا من تي دي اي او تركيا شقه الاحلام، اذا في عندكم اي استفسارات الارقام موجوده اسفل الفيديو مثل ما بوصيكم دائما لا تثقوا باي احد ما بيعطيكم ثلاث معلومات اسم المشروع فيديو عن المشروع ولوكيشن المشروع وانتبهوا كثير كثير من المقلدين اسعار هذا المشروع وتفاصيله كلها بتلاقوها اساسا اسفل الفيديو بالرابط عن طريق الويب سايت او ممكن تتواصلوا معنا والسلام عليكم ورحمه الله